тука, која е целта, предавањето и впечатокот од тука? The purpose of my visit is, uh, well, actually Erasmus uh, Plus. Значи, јас сум тука преку Erasmus Plus мрежата, која што е мрежа за размена не само на студенти, туку и на професори и представник сум на Источноевропскиот универзитет од Шлемиш. Значи, доста сум импресиониран од универзитетот Гоце Делчев. Големината на универзитетот во Пшемиш може да се споредува со големината на вашиот универзитет. На универзитетот во Пшемиш предавам компаративна лингвистика и јазиците на светот. Додека на предавањето што го имав тука зборував повеќе за потеклото и распространувањето на јазиците. Да, пат сум патувал доста, секоја прилика што сум ја имал, сум искористил за да патувам, така што ги имам посетено речиси сите континенти, освен Австралија. Е сега од секојаш ми бил соно да го посетам Балканот, ова на некој начин остварување на тој сон, со тоа што ми се укажа можност да посетам пет земји, значи бе во Србија, потоа таму Косово, Македонија, утре заминувам за Албанија и Црна Гора. Инаку претходно сум бил и во Романија, во Бугарија, во Хрватска Таквично моите патувања си или од туристичка природа или одам на конференција. Од она што досега можев да го видам, образовните системи не се разликуваат многу. Обично има ректори, декани, факултети и така натаму. Всушност, разликите најчесто ги гледам во деталите и споредувајќи го македонскиот и полскиот систем, образовен систем, не гледам некои покрупни разлики. Имавме денес чест да ни биде нагости професорот од Полска, Иринејуш Кида. Кида кој што своето богато искуство на планот не само на образовниот план, туку и на планот на патување, така запознавање нови култури и искуства го сподели со нас денес со професорите, а вчера и со студентите. Дали ќе продолжи праксата на доведување професори преку Еразмус плюс програмата на филолошкиот факултет? Па и ние како филолошки факултет меѓутоа забележуваме дека и нашиот центар за Еразмус размена во рамките на на ниво на универзитетот интензивно работи на тој план. Еве, ова е еден од дел, да кажеме, таа размена за која што се надеваме дека и ние како професори ќе придонесеме да ја збогатиме мрежата, меѓутоа дека и самата мрежа нели ќе го дава плодот тоа што голем број професори ќе доаѓаат и кај нас.